Bwana, mambo vipi? Na hongera sana kwa kuwepo hapa. Na poa sana, asante sana. Okay, sawa. Kwa nini eh, tumekuona tena kwenye kamati ya Miss Dazon 2023? Um, actually mimi ndo ninaenda kuvua taji so it wasn't au haitakuwa picha nzuri endapo shindano litafanyika alafu nisiwepo kutoa taji so it's my responsibility to be here. Yes. Labda kwa hawa warembo ambao umeshawaona sasa, kuna mmoja ambao unamwona eh, kabisa anafaa kwenda kulivaa ile taji ambalo unalo kichwani? Kila binti niliyemwona ana kigezo cha kushika au cha kuvaa hili taji, so all I can say it's all the best, may the best girl win. Yeah. Yes. Hivi kwa haraka haraka, mtu ambaye afahamu kuhusiana na eh, mtu kuja, kuja kuwa misi, vitu vitatu vya haraka haraka ambavyo inabidi uwe navyo ni nene? Uh, ah, haiba na mwonekano kingine uwe na umri kuanzia miaka kumi na nane mpaka ishirini na sita and kingine uwe na uwezo wa kujielezea mbele za watu. Yes. So far mtu akikutana na wewe ni kitu gani kipi ambacho utamwambia umegain kutoka kwenye taji la eh, Miss Dazon eh, tangia umevalishwa mpaka leo hii? Uh, so far kitu kikubwa ambacho nimeweza ku, kukipata kwa kutokana na taji hili ni kwamba na uwezo kukaa na watu wazito, watu wakubwa, watu wa serikali na wakanisikiliza, of which it's a very powerful thing. Yes, and I'm very grateful for it. Okay. Yes. Tutegemea nini sasa kwenye eh, msimu wa Miss Dazzle 2023 kutoka eh, kwenye kamati nzima? <laughs> Ah, okay. Niweze kuwasii watu waweze kuja kwenye event kwa ajili hii event ni kubwa sana, mambo yatakuwa mengi sana na yataburudisha, so it won't be a waste of time. So all of you are warmly welcome. Thank you. Thank you. Nipo na mmoja kati ya washiriki wa Miss Dazon 2023 amependeza kweli kweli, eh, mrembo hasa. Mambo vipi? Poa, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Umetokea wapi? Lakini kwa nini pia umeshiriki Miss Dazon 2023? Mimi naitwa Margaret Mwambi, ninawakilisha wilaya ya Kigamboni. Nimeshiriki Miss Dazon 2023 kwa ajili ya kuwa ambassador wa kuinua watu kwenye jamii, kwa sababu unapokuwa misi unakuwa balozi, si tu ule uwezo wa kuongea mbele za watu kuwa na mwonekano mzuri, lakini ni nini unaweza kufanya kuinua jamii ama kusaidia wale wenye uhitaji kupitia platform hii. Kwa hiyo hilo ndo lilonifanya niweze kuingia Miss Dar es Salaam. Pengine shauku yako wewe kushiriki mara ya pili mashindano ni nini hasa? Shauku yangu kubwa ni kuweza kuliwasilisha lile ambalo nimelibeba, kwa sababu haya mashindano yana mchakato na mchakato wake ni unanivutia zaidi, mbali na kukutana na warembo tofauti tofauti, ila tunakuwa tuna dhima kuu ambayo ni kipi tunaweza kufanya kwa jamii yetu, na hilo ndilo lilonivutia zaidi. Unahisi ni kitu gani ambacho kilikuangusha kwa mwaka jana kushiriki ukashindwa kuendelea, labda au kushinda? Ah, naweza nikasema labda maandalizi ama haikuwa pia bahati yangu, kwa sababu taji ni moja na warembo ni wengi, kwa hiyo mwenye bahati zaidi anashinda. Kwa hiyo if it will be my lucky, I will win. Okay? All the best. Thank you. na mkurugenzi eh, yuko hapa kwa ajili ya kuwajuza yale ambayo amejiandaa nayo mwaka 2023. Eh, mambo ni mengi sana na ana vibe ya kutosha. Mambo vipi? Poa poa kabisa. Kwa majina unaitwa nani, lakini pia umeandalia nini safari hii kwenye Miss Dar es Salaam 2023? Eh, ah, kwa majina naitwa Linda Samson, mratibu mkuu wa shindano hili la la Miss Dar es Salaam Zone. Nimewaandalia vitu vizuri sana sana sana sana. Kama umeshapita pale maeneo ya Bamaga kuelekea Mwenge, lazima kuna kitu utakuwa umeshakiona pale, kinavutia, kinashawishi. Kwa hiyo tuendelee kukaa karibu kwenye page za, za Miss Dar Zone pamoja na my page uh, official underscore Linda Samson kwa ajili ya vitu vizuri. Kwa hiyo tumeandaa mengi makubwa kama ambavyo tumeona leo, ndio siku ambayo tumearrive siku ya kwanza ambayo tumeanza bootcamp, na siku yetu ya kwanza tutaanzia kwenda kuifanyia ni Tanga Aman Forest. Itakuwa ni it's a bit of diff, uh, ina utofauti kidogo, kwa sababu kule tutakuwa tuna content tofauti tofauti. Kwa hiyo ukikaa karibu na peji zetu utaenjoy zaidi vile ambavyo tumewaandalia. Sawa, safari itakuwa na warebo wangapi? Safari hii tutakuwa na warembo 16 ambao watapanda steji ya Miss Dar es Salaam, lakini sofa tuna warembo 13 ambao tumewatambulisha leo rasmi. Tunategemea ku, kuungana na wengine tena watatu watakaotoka Kinondoni siku ya tarehe sita. Yes. Zawadi ya Miss Dar es Salaam safari hii ni nini? It's huge and big. <laughs> ni kubwa na nzuri. Ninaamini kwamba mashindano yatakwenda kubadilisha maisha ya mrembo mmoja ambaye not only mmoja of course, ni wote ambao wamepanda stage hii, lakini yule ambaye atabahatika kushinda basi atakuwa amejipatia zawadi nzuri sana na kubwa ambayo pengine inaweza ikawa ni but it's a surprise yeah. Nadhani itaki kuwa surprise bwana, labda tuambie surprise gani? Ina, ita, kuna muda wake utakuja, tutafanya press tena, yaani hiyo lazima tuifanyie press ya peke yake mm. Yes. Mara nyingi watu wanapewa hela, wanapewa gari, mm. labda kuna kingine cha tofauti eh, kati ya hivyo vile ambavyo nimekutajia relax, chill. Labda nyumba. <laughs> Who knows? Yeah. Okay, yeah. Mm -hmm. Bwana Asi tukushukuru sana. Eh, shukrani sana sana. Okay, sawa. Mm -hmm. Fainali zitakuwa ni siku ya tarehe kumi na tatu mwezi huu wa tano, na fainali zetu zitafanyikia the Superdome, ukumbi bora kabisa mpya wa kimataifa pale the Superdome Masaki mkabala na samaki samaki, lakini pia swala la ticket, viingilio and everything tutatangaza very soon ndani ya hizi siku mbili. Uh, viingilio vitakuwaje, lakini pia ticket na vituo vyake vitakuwa ni wapi. Kwa hiyo kila mtu akae tayari kwa ajili ya kulipokea hilo. Ninaamini kwamba wadau wa urembo wapo, ila mmejificha, msijifiche. Njoeni mtu support, njoeni mwa support warembo kutimiza ndoto zao. Okay.